qurbon hayiti yaqinlashgani sari qarang savollar juda ko'payyapti endi biz bir savol bo'lyaptiki qarang qurbonlikka jonliq so'yib kilosiga pul berish jonliq so'yarkanu kilosiga so'yib bo'lgandan keyin kilosini tortib turib keyin pulini berar ekan qossobdan olayotgan bo'lsa masalan bir qossobda qo'y bor qurbonlik qilmoqchi qossob aytdiki mani qo'y bor dedi so'yaylik kilosi nech kilo chiqsa o'shanga pul beraverasiz deyapti bu joizmi bo'laveradimi desa aytyaptilarki to'liq sotib olmasdan deydi qurbonlik qilib bo'lmaydi deydi to'liq o'zini qo'liga milk qilib o'tganidan keyin ana endi nima qilsin qurbonliqqa so'yaversin deydilar qarang agar deydilar agar deydilar qurbonlikni shu holatda so'yib qo'ydi bir qassobga so'ydirdida o'zini qo'yini qassobni qo'yini so'ydirdida kilosini endi nima qildi so'yib bo'lgandan keyin tortib turib pulini beryapti bu deydi mutloq bo'lmaydi deydi agar shu holatda so'ydirib qo'ygan bo'lsa deydilar qurbonlik o'sha insonga vojib bo'ladigan bo'lsa bitta qo'yni sadoqat qilib yuborish kerak deydi narxini masalan ikki millionlik qo'y o'rtacha qo'y hozir ikki millionlik qo'yda ikki million pulni nima qilish kerak o'sha kambag'al odamga sadaqa qilib yuborish kerak o'sha so'ygan qo'yini hisobidan o'tmaganligi uchun o'tmaganligi uchun qurbonligi o'tmaganligi uchun nima qilish kerak ekan so'yib shu so'yib tarqatadimi yo pulini ehson qilib yuboradimi o'shani nima qilish kerak ehson qilib yuborish kerak bitta qo'yni pulini hisobdan yana aytyaptilarki qurbonlik o'rniga sadaqa qilish savol bo'lyapti qurbonlikni o'rniga sadaqa mana nisob miqdori uch million e, o'ttiz to'rt million so'm bo'lsa shuncha puli bor odam endi uch to'rt kishiga qurbonlik qilmadiyu o'shani pulini bir kambag'allarga berib yubordi kambag'al insonlarga berib yubordi bular ham bo'laveradimi qurbonlikka o'tadimi deyaptilarda qarang bu qurbonlikka o'tmaydi hozir savol shunday takliflar berib yuborishyapti o'z o'zidan Э, savol ayt so'rasa masalan shuncha pulim bor endi qurbonlik so'yamikin yo sadaqa qilib yuborsam bo'laveradimikin desa a sadaqa qilib yuborsang bo'laveradi deganlar ko'p chiqyapti ekan qurbonlikka o'tmas ekan bu qarang bu demak qurbonlikka o'tmaydi demak ana o'shanday qilib yuborsa pulini nima qilib yuborsa sadaqa qilib yuborsa gunohkor ham bo'lar ekan qarang agar deydi ho'p aytyaptilarki yana Xo'p, shunday ham qildi bir insonni gapiga kirdi-yu, shunday ham qildi bir ikkita uchta odamga o'sha 3 uch 5 millionmi deb pulni nima qildi xayr ehson sadaqa qilib yubordi endi bu odam gunohkor bo'ldi Ha, agar sadaqa qilsa yana bitta nima qiladi Qo'ydi, nima qiladida endi qurbonlik o'tmaganligi uchun yana bitta qo'ydi pulini sadaqa qilish kerak deydi yana bitta qo'ydi, nima qiladi pulini sadaqa qilib yuborish kerak deyaptilar ho'p endi yana savol bo'lgan O'tganlarning haqqiga e, qurbonlik so'yishlik haqida masalan o'tib ketgan opoq dadalarimiz bor misol ha? enamiz onamiz va hokazo o'tganlarimiz bor bularni haqqiga endi qurbonlik qilsa bo'laveradimi joizmi qurbonlik qilishlik bu haqida savol bo'lyaptiki qarang ho'p o'tgan onalarini nomiga qurbonlik qilmoqchi ekan qarang o'tgan onalar nomiga qurbonlik qilmoqchi shariatda qanaqa shar'iy nuqtai nazardan bu qanday bo'ladi qurbonlik qilsa o'tgan inson nomidan qurbonlik qilsa bo'ladimi o'zi mana shunday savol qarang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va ota ona ustoz qarindosh urug'lar tarafidan qurbonlik qilishlik salaf solihlarimizni odatlaridan bo'lgan qarang ulug' insonlarni odati shu ekanki qurbonlik qilsa ota onasi qavmi qarindosh o'tganlarni ulug' insonlarni payg'ambar alayhissalotu vassalomni nomidan ham qurbonlik qilishgan ekan o'tgan o yaxshi ulug' insonlar zabardast olimu ulamolar ana o'shanday qilgan ekan qarang aytyaptilarki yana bunday qilish o'zlarini saodat bilgan deydi bular o'zlariga bir shunday yaxshi ish deb bilgan bular rasuli akram sollallohu alayhi vasallam hadisda bayon qilganidek ikki qo'chqorni qurbonlik qilib birini savobini o'zini ummatlariga bag'ishlaganlar hadis sharifda keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita qo'yni so'ydilar bittasini o'zini nomidan so'ydilar ikkinchisini barcha ummatni nomidan nima qildi qurbonlik qildilar degan hadis keladi qarang hadis sharif keladi ulug'larimizdan abdurahmon rahmatulloh alayh qurbonlik kuniga alohida tayyorgarlik ko'rib deydilar u kunda yetmishta yetmishga yaqin qurbonlik qilar edilar qarang yetmishta jonliqni olib qo'yib mana shunday qurbonlik qilar ekan bitta inson bitta inson qarang yetmishta jonliqni so'yar ekan ulardan birini nabiy sollallohu alayhi vasallamga boshqalarini ota ona ustozlar nomidan qurbonlik qilar edilar vaholanki u kishini xonadonda ba'zan yo'qchilikdan qozonlari qaynamagan ham bo'lardi deydilar qarang bu ulug'larni o'zini odati ekan qarang o'zlariga bir mana shunday ishni yaxshi ko'rar ekanlar qilish deydi demak bu ulug'larimiz payg'ambar alayhissalotu vassalom hadislaridan ma'lum bo'lyaptiki o'tganlarni haqqiga ham qurbonlik qilish joiz ekanligi bilinyapti endi yana bir savol chiqadiki o'z o'zidan vafot etuvchilarni har bir tomondan alohida alohida qurbonlik qilish kerakmi yoki bir qurbonlik qilib savobini barcha o'tib ketganlarga bag'ishlasa bo'ladimi degan savol ham bo'ladi o'z o'zidan kelib chiqadi ho'p nafl qurbonlik qilib o'zgalar tomonidan qurbonlik qilayotgan paytda ikki surat bo'ladi qarang ikkita holat bo'ladi bu holatda deydilar birinchisi vafot etgan kishi o'z molidan qurbonlik qilishni vasiyat qilishi qurbon hayitiga yaqin bir inson kasal bo'lib qoldi qurbonlikka qodir ediyu endi man mabodo bir o'sha kunga yeta olmasam qurbonlik qilib qo'yasan deb vasiyat qilyapti farzandiga vasiyat qilyapti qarang ho'p bu suratda deydi alohida bir jonliqni so'yish zarur bo'ladi endi vasiyatga muvofiq haligi insonni o'tgan insonni nomidan nima qilish kerak qurbonlik qilish kerak bo'lib qoladi deydilar qarang qurbonlik qilish kerak chunki u mayyitni molidan qilinayotgan qurbonlikdir chunki u o'zini e, boy bo'lgan o'sha vaqtda vasiyat qildi nima o'shanga vojib bo'lgan edi ana endi u nima qilish kerak o'sha vasiyatga muvofiq ish qilish kerak u o'sha o'lgan insonni molidan ekan mulkidan ekan ikkinchi surat deydilar mayit ortidan qurbonlik qilishni vasiyat qilmagan bo'lsayu lekin yaqinlari ortidan qurbonlik qilishlari bu suratda vafot vafot topuvchining har biriga alohida alohida qurbonlik qilish shart emas bu holatda shart emas balki qurbi yetguncha nima qiladi qurbonlik qiladi qurbonlik qiladi savobini barchaga bag'ishlashi mumkin endi o'sha holatda barcha insonlarga o'sha bitta qo'ymi bitta molmi o'tganlarni hammasiga savobini baxshida qilishi mumkin hattoki bitta qurbonlik qilib savobini bir nechta mayitlarga bag'ishlash mumkin deydi qarangda endi kecha kuni bir savol bo'ldi qurbonlik qilsayu o'sha qo'yini go'shtini yog'ini issiqda yemayapti dedi o'shani sotib o'rniga boshqa mol go'shti olsa bo'laveradimi degan savol berdi qarang issiqda hech kim yog'ni hozir ko'tarolmaydida misol uchunda yeydiganlar ham bor yemaydiganlar ham bor o'shanday inson qurbonlik qilib olsayu endi bu holatda qanday bo'ladi bu joiz ishmi desalar aytyaptiki qurbonlik uchun so'yilingan ha ho'p aqiqa qurbonlik aqiqa nazr qilgan bir inson kasal ekan bemor ekan xudo xohlasa tuzalib ketsam bitta qo'y so'yaman deyapti bitta qo'y so'yamadim nazr qilib qo'ydi mana shu nazr go'shtini sotish mutlaqo joiz emas mutloq mumkin emas aqiqani ham qarang qurbonlikni ham nazrni ham nazr uchun so'yilgan qo'ylarni ham go'shtini mutloq sotish joiz emas mabodo shu holat bo'lgan bo'lsa deydilar qarang pulini sadaqa qilish vojib bo'ladi sotib yubordi pulini nima qiladi endi sadaqa qilib yuborsin deydilar qarang sadaqa qilib yuborsin endi yana bir savol bo'lgan qarang hozirgi kunda mana o'zimiz yaxshi bularni ko'p gapirib o'tganmizu haligi soch soqolini ogizmasdan turishlik haqida ho'p zulhijja oyini avvalgi kunlardan boshlab qurbonlik qiladigan inson soch soqoliga tig' tekkizmasdan turiladi ha bu mustahab amal qilsa yaxshi qilmasa zarar yo'q mustahab amal hisoblanadi chunki bunda nima bor desa bunda haj qilayotgan hojilarimizga o'xshatish bor deydilar bular ana o'sha zulhijja oyini birinchi kuni kirishligi bilan ana o'sha vazifani bajaradilar bular soch soqoli tirnog'iga tiq tekkizmay turadida qurbonlik qilganidan keyin soch soqolini olib bir yo'l ehromdan chiqishadi bular bir yo'l ehromdan chiqishadi mana shu u hojilarimizga o'xshashlik bir nima bo'lgani uchun bu qilishlik yaxshi qilmasa gunohkor bo'lmaydi mabodo endi qarang qurbonlikni kimdan atalgani qay tariqa bilinadi endi qanday qilib nima nomlash kerak masalan palonchi pistonchidan so'yish kerak buni qanday bo'ladi bu holat desa qurbonlik egasi yoki qurbonlikni so'yadigan kishi o'zi tilida ey olloh ollohga aytar ekanki ey olloh ushbu qurbonlikni falon falon o'g'lidan yoki falon falonchini qizidan qabul qilgin deydi qarang birovni nomidan so'yyapti falonchi falonchini o'g'lidan yoki falonchi falonchini qizidan qabul qilgin bismillahi allohu akbar deb so'yaverar ekan mana shu holatda qurbonliklarni ado qilinar ekan